После отхода пехоты в бой снова вступили танкисты. Пехотинцы сейчас прикрывают танк от гранатометчиков, а экипаж разбивает укрепление террористов. На правом фланге еще одно отделение пехоты направилось вперед. Солдат, несущий на себе выстрелы КРПГ, споткнулся на открытом и простреливаемом участке дороги. При падении он сильно расшиб ногу и не смог сам подняться. Стрелки террористов сразу оживились и попытались достать его. Двое солдат бросились прикрывать упавшего, а офицер сирийской арабской армии сам бросился вытаскивать бойца. Камера моего коллеги, к сожалению, не откликается на управление фокусом вручную и сама навелась на москитную сетку, оставив вне фокуса происходящее. Танкисты подходят вплотную к растительному каналу и в упор расстреливают вражеские позиции. Когда бойца вынесли из-под огня, то выяснилось, что при падении солдат повредил колено и заработал легкую царапину на ноге. Отработав по позициям, танк отходит. Сейчас важно не пропустить выстрелы от боевиков, так как они могут попытаться достать отходящую боевую машину. Thank you. Отход танка проводится под командование офицера. Механик-водитель работает вслепую. Он должен четко выполнять приказы командира, чтобы не застрять на линии огня. Для эвакуации пострадавшего солдата выдвигается боевая машина пехоты. Медички на базе БМП не годятся, так как они не имеют вооружения, а боевики с удовольствием расстреливают транспорт с красным полумесяцем на борту. Выйдя из-под укрытия здания, экипаж начинает отрабатывать по позициям боевиков. Нельзя подставить БМП под удар гранатометчика. После отхода танка пехотинцы выдвигаются вперед и проводят разведку боем. Плотность огня боевиков нарастает. При подходе танка они уходят в блиндажи и тоннели. Там они выжидают отхода бронетехники. Танк разбивает выявленные позиции, а боевики возвращаются на запасные и снова открывают огонь. По плотности огня боевиков становится ясно, что это один из опорных пунктов обороны. Погрузив раненого бойца, БМП-2 начинает отход. Эвакуация с поля боя заняла не более 10 минут. Thank you. Ну а мы радуемся, что снайпер боевиков промазал по нам. Пехота отошла, я выключил камеру, чтобы сберечь аккумуляторы. И тут два выстрела попали в то место, откуда я снимал атаку танка через решетку. Снайпер начал системно простреливать стены, выискивая нас. Так как танкисты разбили укрепление террористов, то боевики сейчас ведут огонь из слабо укрепленных позиций. Зачистить правый фланг от арки выдвигается Шилка. Скорострельность оружия позволит расчистить строение от живой силы противника. После зачистки шилкой пехотинцы идут вперед. Их задача закрепиться на взятых позициях и удерживать их для дальнейшего продвижения зачистки. Чтобы не рисковать личным составом, принимается решение обойти вскрытый опорный пункт в застройке частного сектора. Для этого начинаются работы по налаживанию новой переправы через растительный канал. Тяжелый бульдозер проламывает проход в заборе. Кабина водителя забронирована листами стали и мешками с песком. Вооружения у бульдозера нет. Водители этих тяжелых машин привыкли к обстрелам снайперов, и каждый имеет на своем счету несколько попаданий из РПГ. Это просто рутинный героизм – работать на передовой на невооруженном бульдозере для наведения переправ и возведения заградительных насыпей для продвижения армии в освободительной войне. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, ANNA News, Дамаск.